してほしいレッツパーリーとしゃれ込むかの r o u n 1ファイト

ない Final round. 私のクンフー見せてあげる No need for talk. Let's do this. Round one. Fight! Round one. Fight! っておるからじゃ Final round. Ooh! Final round. 込むかの Round one. Fight.